àsìkò ti tó ni o. sásìkò tó. àsìkò ti tó. ókè o lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. ohun tuntun ni ohun tuntun tọ́jú orí. All right. dúró ṣebí àbá ṣebí àbá wà fún igi. àbá wà fún igi tá a àbá okay there is um, kí ló ń pè ná. there's hope. there's hope. okay okay okay okay okay no ah nítorí àwọn gòtí gbogbo yẹn ló understand nǹkan tẹ̀sán yẹn o ṣebí àbá ṣebí àbá àbá àbá wà fún igi. nǹkan good that, that's it so that means we have to be the, yeah, you have to be audible. if you are looking unto the Lord there is hope for you. Uh -huh, you have to be audible you know okay. because ìgbà míì ṣebí àbá wà fún igi ẹ̀rí pé yàtọ̀ sí ṣebí àbá ṣebí àbá wà fún igi dami ṣebí gbogbo wa àbá kúkú wà fún igi ọwọ́ ṣebí àbá wà fún igi you understand so <laughs> eh, àbá support igi ọ you know so that Yoruba has to be very clean and clear let's take it from there. let's go. go. ṣebí àbá wà fún igi tá lórí. ilé ìlú àmọ́ Kiki. jẹ́ wúrà lọ. àyè gbà mí kí lọ́la kí n lọ lọ́rọ̀. ọ̀nà àlà fún mi pẹ́rẹ́gẹ́dẹ́. ẹ̀mí jẹ́ kálẹ̀ mi sàn mí jòwúrọ̀ lọ. bó ṣe ṣe ti jáde sí i. ọ̀nà kì í bí kọjọ́ máa yọ. ọ̀nà owó àlà fún mi ọ̀nà ayọ̀ àlà fún mi ọ̀nà ire àlà fún mi ìlànà ire kò mí olúwa. mẹ́ra tọrọ jẹ mẹ́ra tọrọ mu. ìlérí rẹ kò di mímú ṣe nínú ayé mi olúwa mo bẹ̀ mo bẹ̀ mo bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ olúwa. jẹ́ ká lè mi sọ mí dòwúrọ̀ lọ ká lè mi sọ mí dòwúrọ̀ lọ. ṣàánú fún mi bó ṣe ṣàánú fún èmi ni ó dókun. kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bálámù ń sọ̀rọ̀ nípa àṣẹ rẹ nípa ọ̀rọ̀ rẹ ní agbẹ́rin tún mi ṣe gbé. kábíyèsí lọ́jọ́ gbani ṣe tèmi fún mi. àmì o. ẹ bá mi o.